Astăzi este despre a lămuri. În dicționar este a trage o concluzie. Și concluzia mea trasă astăzi, după uh, ce am trăit uh, tot felul de emoții la conferința spectacolului lui Grațian Sonu, unde am fost și eu pe scenă, este că atunci când uh, am crezut cel mai tare că nu o să-mi iasă toate exercițiile, că nu o să-mi iasă ceea ce am eu de făcut pe scenă, Pur și simplu am observat că mi-a ieșit. Cum? Am fost felicitată de oameni care nu mă cunosc. Deci, m-am lămurit. N-am dreptate. Dacă cred ceva, nu înseamnă că peste o perioadă va fi adevărat. Așa că te invit și pe tine să uh, pui la îndoială puțin ceea ce crezi acum, că s-ar putea că peste o perioadă să nu fie adevărat. <laughs> Ciao!